しいパパとママの愛に包まれてどうか健やかに育ちますように子供の日おめでとう何でも食べて友達とたくさん遊んで元気にたくましく 育ってください子供の日おめでとうございますいつも笑顔で元気に過ごしましょう世界に平和が来ますよねますます可愛くすくすく育ちますように世界で一番強い正義の味方になってね楽しく毎日を過ごしてね 元気に健やかに育ってくださいパパとママの言うことをよく聞いて良い子のになってくださいね優しくたくましく育ってくださいこんにちは子供の日おめでとう兄弟仲良くしてくださいいつまでも元気に楽しく過ごしてね